басым турактуу болгон процессти карайлы бул процессти демонстрациялаш үчүн идишти капкагы менен жабалы ага түз бурчта кыйшайган айнек түтүгүн коебуз түтүктүн горизонталдуу бөлүгүнө боелгон суунун тилкесин жайгаштыралы суу тилкеси тең салмактуу абалында болот эгерде абанын басымы атмосфералык басым менен бирдей болсо идиш кол менен жылыса дагы тилкедеги суу оңго жылат бул газдын көлөмү көбөйдү дегенди түшүндүрөт идишти муздатсак абанын басымы атмосфералык басымга теңелмейинче тилкедеги суу солго жыла берет бул учурда газдын көлөмү азаят жүргүзүлгөн тажрыйбалардан соң мындай жыйынтыкка келебиз турактуу басым кезинде газдын берилген массасынын көлөмү температурага түз пропорциялаш болот